你有没有听过什么“逢人只说三分话，未可全抛一片心”？还有什么“沉默是金”，甚至还有各种恋爱导师教你啊，我要保持神秘感啊，激发让男人狩猎的欲望啊。这些社会规训呢，鼓励我们去把真实的自己藏起来，戴上一个体面的社会面具。我们看十八、十九世纪的老照片，或者更早一些的肖像画，这些人呢，都正襟危坐，不苟言笑。 一个个看着特别严肃，其中一个原因呢，就是当时的照片或者肖像画更多的是展示一个公众的形象，比如贵族画像会被挂在墙上，作为展示整个家族历史的一部分。而且当时的人们普遍认为公众形象应该是正经的、严肃的，而嬉皮笑脸的形象是不高贵、不优雅的。但是现在你去拍个合照，人家都一二三茄子。 啊！你不笑，你要高贵，那你就是一个小怪逼。所以你看，笑还是不笑，这个东西呢，取决于人们想要一种什么样的公众形象。同样，当人们需要维持一个体面的公众形象，那么很多私人的情感困惑和秘密都会被埋藏在这个面具的下面。爸妈在我差不多一两岁的时候就离婚了，但我妈一直让我告诉别人说我爸爸在外地工作，他认为家丑不可外扬。 同时，也是怕学校里的其他孩子，因为我是单亲家庭的，就对我区别对待。我一直在小心翼翼地守护着这个秘密，啊，绝口不提家里的事情。每次当我需要用谎言去掩盖这个秘密的时候，我感觉我的整个灵魂都在撕裂和打架。我不知道我是不是还能做一个诚实和坦率的人。直到小学六年级的时候，我们学校当时要去参加一个市里的绑腿跑比赛，所以。 呃，我们十几个人就放了学就去操场上练几个小时，然后再回家。你知道，团体运动呢特别需要你信任你的队友，因为一旦一个人摔倒了，整个队的速度都会受到影响。我记得有一次练习后，大家休息的时候，有一个同学就说：“嗯，他爸妈最近正在闹离婚，他非常的担心，感觉自己的家要快没了。”这样的心里话让所有人都打开了话匣子。 另一个同学说，他家里爸妈经常吵架打架，他甚至希望他的父母去离婚。还有同学说，他爸爸去世了，虽然他非常想念自己的父亲，但是阴阳两隔，没有任何办法。我也终于有勇气说出藏在心底那么多年的秘密。我记得那天的落日余晖底下，啊，一群半大的小屁孩儿说了家里的秘密以后，哭得稀里哗啦的。我第一次感受到了什么叫共鸣。 感受到人类的悲欢，其实都是相通的。从那之后呢，在别人问我说家里的事情的时候，我就能非常坦然地说出：“哦，我爸妈很早就离婚了，他们现在住在不同的地方，背负着秘密前行，就像你穿了个内增高，但是又不想被别人发现，可能人家根本没有注意到你到底长高了几厘米，但是你一直能感受到这个秘密在你的脚底板往前出溜。如果暴露秘密，实在让你感到太过于不安了，那么匿名呢？ 会好一些吗？这个好莱坞星光大道上的星星，它是美国一个非常长寿的报纸建议专栏。由 p a o l i n e Phillips 在一九五六年以 Abigail Van b r u n 的笔名创立，就是那种读者写信来问一些生活的情况，然后作家会给他一个回复。你看这个问题，是一个女孩对两个男孩摇摆不定，白天喜欢 Andy，阳光自信；晚上喜欢 Tony，热情狂野。 那咋办呢？问问 Dear Abby 吧。这还有啊，小朋友写信来问我爸爸不给我买小猴子当宠物怎么办啊？还有这个啊，我跟我的邻居闹得不是很开心啊。在这个一九五几年的时候呢，美国人也是觉得家丑不可外扬的。但是通过 Dear Abby 这个专栏呢，大家也看到别人的家里。 也有这样或者是那样的问题和秘密，袒露秘密会让我们拉近人与人之间的关系。至于那种恋爱导师说的什么保持神秘感，神秘感这个东西，说白了就是不自信。你不相信真实的自己能够被伴侣百分百的接纳和包容，你也不信任你的对象能够对你产生共情。 保持神秘，只能给你一个虚幻美好的公众形象，而且可能需要很多的精力来维持这个表面，就像你的 Instagram 和微信朋友圈里展示的那样。但是，但是真实的做自己啊，表里如一，这个感觉真的是太爽了！你不再需要牢牢记住我说的每一个谎啊，我撒的每一个牛逼。 也不用担心别人发现你的秘密。care 的时候，这些秘密就变成了能说出口的故事，而这些故事会让你这个人更加的有血有肉。So，你的秘密是什么呢？评论留言说出你的故事，找到共鸣。谢谢大家，请关注我，快乐小张，拜。